打完摆拳之后，很多朋友接不了扫踢，因为距离控制的问题。我来演示一下错误的，看一下。我先打个摆拳，这个位置确实很难起腿。你看，一起腿打蛋上了，或者说直接打了个膝。有的人呢，就是说，哎，我知道要往后退一步，所以我打完摆拳要干嘛？跳跃式的，往后退跳。其实不要这样啊，你可以这样，尝试一下往斜线上一步。因为往斜线上一步呢，这个时候，哎，扫踢可以蓄力，而且你拉长了距离。比如说，看打摆拳。 斜线上蹦踢腿没问题，看到了吧？比如说斜线上，我先打个身体摆拳，好吧？身体摆拳，八斜线蹦踢，OK，好吧？斜线往左边上，往左后上都可以，看往左边上，蹦蹦踢这儿，OK，看往往斜后上蹦，走啊！或者同时看打完了之后，蹦蹦上步的时候，这个腿就要起了，一落地马上就起，包括打组合就好打了，对吧？打完左手蹦蹦这边上啊，动动，嘘。 哎，斜线上，看就都能踢了啊！如果我帮你解决了一部分你的问题，评论区告诉我一声。感谢收看，再见。